Magandang umaga mga bata. Magandang umaga rin sa mga magulang nandito. Magandang umaga sa mga katikista na tumulong para ihanda itong gagawin nating salo-salo. Itong uh, gagawin natin ay napakalaking bagay sa isang Kristiyano. Pa isang malaking bagay na na ginawa tayo ng kayo'y binyagan. Malaking bagay yan. Malaking bagay din ng kayo ay nakatanggap ng esp Espiritu Santo sa inyong buhay nang kayo'y kumpilan. Pero napakalaking bagay itong gagawin ninyo ngayon. Sapagkat matatanggap ninyo, papasok sa inyong katawan ang ating Panginoon sa kanyang pagkatao, sa kanyang pagka pagkadyos, sa kanyang kaluluwa, at sa kanyang buong buhay na gusto niyang ibahagi sa atin. Hindi lang pagbabahagi ng isang regalo. Ito ang regalo ko sa inyo kung hindi ibabahagi niya ang kanyang sarili sa inyo. At iyan ay hindi lang niyo matatanggap sa isip, iyan ay matatanggap ninyo sa inyong katawan. Siya ay maninirahan diyan sa inyo pagkatapos ninyo siyang tanggapin. Pero alam ninyo mga bata na ito talaga ang gusto ni Jesus na mangyari lalo na sa mga bata. Isang araw, ang ating Panginoon ay nakaupo kasama ng kanyang mga alagad. Lumapit yung mga bata medyo na sabi ng mga alagad, ay huwag kayo dyan, mga bata pa kayo. Ito ay para sa mga lalaki na, mga malaki na. Alam ba niyo kung anong sinabi ng ating Panginoon? Sabi niya, hayaan ninyo ang mga bata na lumapit sa akin. Pinagalitan pa niya ang mga alagad pabayaan ninyo siyang lumapit sa akin. Makikita natin na gusto talaga ni Jesus na tayong lahat ay lumapit sa Kanya, lalo na ang mga bata. Pero, eh, ngayon, hindi lang siya magsasalita kung hindi parang sinasabi niya, hayaan ninyo na ako ay pumasok sa kanilang mga katawan isa't isa. -isa. Napakalaking bagay yan sa isang Diyos. Ang Diyos ay napakalaki, hindi natin siya ma-imagine kung ano. Siya. Pero siya ay naging tao, kagaya natin, nakikita na siya ngayon kay Jesus. At gusto ni Jesus na siya ay manatili sa atin. Pero hindi lang siya manatili ng parang nasa isip lang kung hindi isang pananatili na nakikita, nahahawakan, nararamdaman. Napakalaking bagay yan mga bata. Dahil nga napalaka, napakalaking bagay, pinaghahandaan. Hindi lang kayo ang naghahanda pinaghahandaan kayo, sinasamahan kayo sa paghanda ng mga katikista. Pero hindi lang yun. Sinasamahan kayo ng iyong mga magulang. Hindi na tayo maaring magbigay ng katikisis na hindi kasama ang mga magulang. Sapagkat, halimbawa, ituturo ng katekista dito sa simbahan, magdasal kayo araw-araw. Pagdating sa bahay, hindi naman nila makita ang pagdadasal na ginagawa ng kanyang mga magulang. Siyempre, Paano ba kayo napunta rito? Dahil sa iyong mga magulang. Salamat sa mga magulang. Paano ba kayo nakakapagsimba kung linggo? Dahil sa iyong mga magulang, dinadala kayo rito. Hindi sapat yan. Kailangan makita ninyo ang mga magulang at mga magulang ay maipakita sa kanilang buhay na ang itinuturo sa kanila ng mga katikista ay talagang tunay, hindi lang pambata. Kung hindi sila ay sasamahan ng mga magulang upang maipagpatuloy itong buhay na sinisimulan sa kanila ngayon. Ano bang buhay yan? Buhay na kasama ang Diyos. Hindi ito kathang isip. Kasama ang Diyos habang buhay tayo na kasama ang Diyos. At iyan ay hindi nangyayari kung pababayaan lang ang mga bata sapagkat ang mga bata ay may kasalanan na. Kaya nga sila na nagpi-first communion. Hindi maaaring sabihin, oh, ang mga bata ay inosente. Hindi totoo yan. Ang mga bata ay nagagalit. Ang mga bata ay sumisipa pag sila ay galit, nananakit. Ang mga bata ay nagsasalita rin ang masama. Hindi sila inosente kaya nga bago sila magtumanggap kay Jesus, sila ay sasabihin nila, ito, Panginoon, ako ay nagsisisi dahil ako ay masama. Nang sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit ang mga bata, may dinagdag pa siya, sapagkat kagaya nila ang kaharian ng Diyos. Paano ba nagkaganon na maging kagaya nila? Hindi ba sila may kasalanan din? Kagaya sila ng kaharian ng Diyos dahil sa kanilang mapagpakumbaba na buhay. Sila ay may kasalanan pero nagpapakumbaba. Sila ay sumusunod hindi sila tumatakas sa kanilang tahanan. Hindi sila gumagawa ng gusto nila. Samantala, minsan ginagawa rin nila yon. Pero sila ay nagpapakumbaba upang sila'y maalagaan ng kanilang mga magulang. Kaya, mga magulang, iyan sila, kagaya nila ang kaharian ng Diyos. Pinaghaharian sila ng Diyos dahil sila ay mapagpakumbaba. Mga magulang, kailangan ninyong maintindihan ng mabuti na itong sinisimula natin ay siyempre mula pa nung sa binyag ay isang paglalakbay sa buhay. Kagaya ng inaalagaan ng mga magulang ang mga bata na sa kanilang pagkamaliit. Kailangan silang alagaan upang sila makarating doon sa isang sandali ng buhay na sila ay magiging hindi na nangangailangan ng tulong ng mga magulang. Sila ay malaki na. Kaya nga sila ay mag-aasawa. Sabi rito sa ating libro sa Genesis, sa banal na Biblia, pag-asawa nila, talag tatalik na nila, iiwanan nila ang kanilang mga magulang at sila ay makikipag-isa sa kanilang magiging asawa. Iyan ang simula naman ng isang bagong buhay nila. Pero ngayon, kailangan nila ang pag-aalaga kailangan nilang makita na ang mga magulang ay nagdadasal din. Sila ay lumuluhod din sa harap ng altar doon sa bahay at naninikluhod at nagsusumamo rin. At pag nakikita sila ng mga anak, hindi na kailangan sabihan sila na magdasal. Sila ay magdadasal din. Pag sinabi mo sa mga, ah, huwag mong sabi, huwag ninyong sabihin sa mga anak, anak, pumunta ka na sa simbahan, magsimba. Halimbawa sila ay medyo, medyo mga dalagita na o dalaga na pwede nang maglakad na mag-isa. Huwag niyo sabi, anak, pumunta ka sa simbahan. Ikaw ay magsimba. Hindi kailangan sabihin yan kailangan muna sila ay masamahan dito sa napakaikli na buhay nila bilang mga bata dito sa pagsamba linggo-linggo. Huwag natin kalimutan na ang linggo ay ang unang araw ng linggo. Unang araw ng linggo, hindi ang huling araw. Huwag ninyong hintayin na kayo ay maging mga kayo ay pagod na at sasabihin nyo, ay pagod na ako, hindi na ako pwede magsimba. Hindi maaari yan. Sapagkat tayo Kristiyano, binigyan ng unang araw. Pag tingnan ninyo sa kalendaryo ninyo. Pag tingin sa kalendaryo, ang unang araw sa nakalagay ito, lahat linggo nandito. Pagkatapos lunes, martes, merkurs, huwebes, biyernes, sabado. Ang iba ay gustong palitan yan. Gustong ilagay dito sa huli ang linggo. Ang unang araw nila ay lunes. Eh, lunes, trabaho, Martes, trabaho, Miyerkules, trabaho, Huwebes, trabaho, Biyernes, Sabado, trabaho. Pagdating ng linggo, ay pagod na, hindi na ako pwedeng, ito ay pahinga ko na, hindi na ako pwedeng pumunta ng simbahan. Pagod na. Hindi dapat ganyan ang kaisipan nating mga Kristiyano. Ang iisipin natin lagi ay, Pagdating ng linggo, ito ang unang araw. Dapat maging maligaya tayo. Binigyan tayo, na, tayo ng Diyos nitong araw na ito. Unang araw. At sa unang araw, ang una nating gawin ay alalahanin siya. Sa unang araw ng linggo ay tayo na sa ating sambayanan at makipag-isa tayo sa kanila sa pagsamba sa Diyos. At dito, dapat magmula ang lakas ng isang Kristiyano mula sa lunes hanggang Sabado. Sa mga Hudyo, ang Sabado ay ang araw ng pahinga. Pero tayo, ang araw natin na isang pamilya ng Diyos, ang araw na tayo ay tumitigil at pinapansin ng ating pamilya, pinapansin ng ating mga anak, kinakausap sila, dinadala sila upang maglibang, kung maaari, maglibang na magkasama. Hindi maaari na ang lalaki ay maglilibang kasama ng kanyang mga barkada at doon sa maghapon ay umiinom siguro at pag Ah, pag lunes, ay bakit hindi na. Wala nang, yung araw na yan, hindi na pwedeng pumuntang simbahan. Hindi maaari yan mag, na, yan ang mangyari sa pamilya natin. Kung gusto natin na ito ay maipagpatuloy natin, itong ginagawa nating mabuting bagay na napakahalaga sa atin sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos. Huwag natin kalimutan yan. Hindi tayo isang ba tao lang na ganito. Tayo ay nila ng Diyos at gusto ng Diyos na ipanatilihin natin ang ating kaugnayan sa Kanya araw-araw, sandali at bawat sandali ng buhay. Panatilihin yan. Hindi maaring kalimutan. Kung kinakalimutan yan, Magmula sa bagula, kakalimutan din yan pagkatapos nitong ginagawa natin. Wala nang lakas. Hindi na sabihin, ah, ayoko nang magsimba. Ah, na. Hindi maaaring dumating yan sa buhay natin sapagkat tinutulungan tayo ng Diyos at tinutulungan, tutulungan tayo ng ating mga magulang. Yan ang pakiusap ko sa mga magulang tulungan natin na laging nakahanda ang ating mga anak na makipag-ugnayan sa Diyos. Laging handa sila. Pero kung hindi, sila papatnubayan ng mga magulang, wala tayong magagawa. Kaya nga sinasabi na ang katikisis natin ay nagmimula talaga sa pamilya hindi sa mga bata, sa mga bata lang. Kasi ang mga bata, kung hindi naman sila pansinin ng mga magulang nila, ni hindi sila tatanungin kung ano ba ang itinuro sa iyo doon ng mga katikista, hindi nga sila tinatanong, ay paano sila tatagal sa ganitong buhay? Ang mundo ay puno ng pagsubok.